share the video share the video share the video tụsaala m video biko share the video biko nu share m video share share share <laughs> hey if you are joining me share m video i can see comment biko ị na-abata ịtụsalụ m ozi ya biko nu share m this video nwee kọmentị onye m na-afụ ana m afụ kọmentị anybody can you guys hear me ụnọ na n'ihe m na-ekwu Can you hear me?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 na-akpọ nwa ada achala ugo ugo na-enwere adịgboroja chacha ada maazị Nnamdi Kanu yes eh, it's a quick video emebu m ka m mee dis video na mgbede but someone told me that na maazi chinasa nwaoru mhm, egwu ndị mmụọ egwu ndị ọtọ pilot that na ọ ga-apụta today's evening bịa kwuo okwu so i have to uh, rush ka m pụta bịa kwuo one or two things ịghọtago biko share m dis video share m this ọmaka every one of you ịghọtago uh, unu niile chọrọ ihe ọmụ nwekwe kọmentị onye nna afụ i cannot see comment from my page achalugo biafra tv ebe m nọ live anaghị m afụ comment anybody there i can't see comment ama ma my network ọ dị mma let me check let me check ka check ya ka mma my network ma ọ dị alright to avoid mmadụ ikwufusi okwu then mgbe ị ga-achọpụta because i like reading comments so that ka mmalụ ihe a ekwu ka ihe my viewers na-agwa m because you can't just be talking without seeing people's comments o oh my god ọ dị so biko share am video ka you continue share this video it's going to be a quick one we are not going to waste uh, much of your time ka anyị uh, gaa n'ihe anyị maka ya wee bịa tata biko share you guys are not sharing this video 8 shares only 8 shares na Achalugo Biafra TV ọ na-achọ ka eme video eme are we not going to do this video today ka ogene 8 people share this video eight people nkịta ordinary eight people eight people no i can continue with eight people okay people can hear me i'm not going to continue with eight people shares lie lie it's not possible how can eight people share my broadcast how eight people nkịta ordinary eight people ọ ka hapụ ime vidio should i go and come back should i ọ m ji echighata n'azụ okay it's like i will go and come back ebe ọ bụ na ọsọsọ 8 people share this video no i can continue o nwezi ike maazị nworu mechaa video then i can come out it's not possible i can continue with eight people shares ọ dịrọ possible o mechaa mee i think i'm going to come back guys let me go and come back ọ ga-adị better ngwa share nụ the ka anyị bido shia di vidio if you want me to continue share the ọ bụrụ na ị chọrọ ka m gbapụ ya ọsọ tụsalụ m ozi a akwara mary i see you yes i can see comment na john banjoko i see you michael chukwu nwada achalugo for gị ịghọtago ngwa shia di vidio share m di vidio oluchi lucas afọ gị shia di vidio if you are joining tụsa ozi ọ dị mma ee biko achọrọ m iji ohere a wee kene each and every one of you okay i should continue miki gị okay nsogbu adọ let me continue okay i'm going to continue no problem i want to appreciate each and every one of you unu niile kwelu n'ihe a na-eme unu n'anya tudo na afụgo dat na ugo ebelugo na mgbagbu abi ugo belu na mgbagbu ọ dị that na as in we are fighting with enemies that na anyị na wine na dine with so many enemies without eh, knowing it but tata anụnwa njide ejidere maazị nnamdị kano o mere a lot of things expose o mere a lot of people expose nsịgo dat na ojiji eji maazị nnamdị kano dat na e na obupụta so many people outside ma na m na-atụ asị look around na anya pụta na social media fụ ihe a na-eme ka ịfụ dat na this kidnap ekidnap eh, maazị nnamdị kanu o melu so many things expose so many enemies maazị nnamdị kanu na-alụkọ with that na ọmadị that na ha abụ enemies ojiji eji bupụtara onye ọbụla n'anwụ you know when you are an enemy ịbụ an enemy you cannot hide it forever o nwere ihe ọ ga-abụ ịkpọ mmadụ asị kịta bụrụ enemy of somebody onwe ihe onye ahụ ga na-eme ine pretend that you love this person you love that person ine pretend ine pretend as, time goes on ime onwe gị expose because obi ụfụ na envy and jealousy that as obi iru unyi ga-akwapụta gị igosi ihe ịbụ ozigbo ozigbo that person na grab that na ịbụ an enemy so many of you today na keep as in ka na-erikọ with enemy without knowing it. A mmadụ ga-apụta lụka gị mmadụ ga-aga n'azụ gị na-alụka gị na-akọtọ gị na epushu people to come and pressure you na epushu people to come and fight you to come and you know to come and disgbangba you ọ mmadụ na-emie ọkwa ị na-afụ ya so the same thing goes to Maazị Nnamdi Kano and this struggle Maazị Nnamdi Kano surrounded onwe with so many enemies na ọmarọdị ndị ochie dodasị n'anya na ha oluzie mgbe ejiderie so many of them pụta ma ndị nke na-ezolu ezolu si n'azụ onwere nke one of my fan kwu the other day that na a na-atụ 500 eh, eh, na washington dc na efi high chief efi mere organize some criminals a na ego ezolo ezolo na nne nna ya anya na ayozi biko so many people fụtara that na so many enemies fụtara that na this struggle na-eji ya erezi ego that n'ihe eji akpa ego ka ọ bụ struggles so many people tụnyegoro their life ịpụta ị na-ewe datinọ ihe a ga-eji skamụọ pipụl ihe a ga-eji wee zuo oshi ihe a ga-eji wee buba ego itiwaka itiwakai fundraising without nobody approving it without maazi nnamdị ka na approving it without maazi chike dozie ma approving it ịmawaka fundraising ị na ego na-anala ego na-ebuba onye kwụsị ike ịkọ ya ọnụ and ịma very well na ipob is under command and control. ị na-eche onye ga eche onye ga-ajụ gị ajụjụ ka ị baala onye ahụ mba ka gị na onye ahụ steji saga gbaba ipob so many of you ma today ọ bụrụ na ipob adịghị organize ị gaghị enwe mind join ya ya anything ọbụla na-adịghị wel organized so people ada join ya maka na ọ because ọ that na ipob dị wel organized ya ka iji wee mechaa ya anya ọ masị gị isi na ihe ndị a na-eme na ọmasị go ka ị join ya so many of you maazị nnamdị kanụ did not call you on phone onwe dị any of you maazị nnamdị kanụ kpọọ na phone si come and follow me lie lie ịfụrụ ihe ọ na-eme o doogha ya dat na onye a bijeniu ị join ya ya join na aha ijoin ziri ya ọ dụzie ego ka ị ga-askata ihe ọ na-eme maazị nnamdị Kanụ afọ ugwu wee malite di strọgụl ọfụrọ gị wee putuo kọmanda ọfụgụ wee tie iwu ọfụrọ gị wee putuo tins in place na di struggle so you are not going to be the person that will destroy it imenwure omechahụ mee you cannot do that ịnọkọta ịmadata na before erezie fund na ipob na azin na a na-enwe onye ga-enye ọda maazị nnamdị kanụ ga-enye ọda ọ maazị chikedozie ma enye ọda before eme anything ifuzie that na because of that maazị nnamdị kanụ eji everybody na-emezi ihe sọlịa how could ka e ji pụta na ipob ọ ga-abụ ịmadasị na otu anyị nọ kịta if my fellow eh, comrade wants me to change my name i am going to change it because command and control ihe ọbụla agwa agụ mee ime ya without questioning without giving excuse ọkwụ nọ na afia na so in ipob ịnakọta nwanwaka e fundraising because of that na ịgbalụ pipụ ji ego okirikiri because of that na ịnego anya that na ikwuo ya pipụ efolo e, e, gị so many people chọrọ ịskata this ipob ọnya ka ha ji efolo ndị na-anaghị eme ọda obe ị too big ị na-efilu too big gịnị ka nna gị metenwuru na biafra struggle what have your father achieved so far? that na maazi nnamdị kano pụtara set up ipob ị bịa banye with your evil motive with your evil agenda evil plans ka ị skata ya ị na-eme anya fụdat na enyeghị anya ịtọrọ maazị nnamdị ka na-atọ ee eh, that you an elderly man that nobody can control you nwanne let me tell you if you are too big to obey the command and control of ipob the the leadership of ipob you fuck off bitch ị nweghị ike ịpụta na disobey aftrọ nna gụ gbara isi isi white onweghị ihe nna gụ melu mgbe anụrụ agha biafra so many of you here nna ụnụ amụgo mpụ ụnụ mgbe anụrụ agha biafra onweghị ihe o mere achiv. gụma na onwe gị tolitekwa you did not achieve anything ị bịazie na nke onye ọzọ na try ka o mee achiv ị na-aghasị ọkụkọ mara kpịkwa akwa ọbọsa akwa ọkụkọ ọzọ so many of you nwecha company today well registered company onweghị onye na-abịa na your company bịa tielu gị ọda onweghị onye na-abịa na yor company mee anyhow anybody mere anyhow ị chụọ ya mana ị bịaziri na ipob erejistara erejista a na-achụ anyị ka e biafra ị na-anyụ na mmiri enu na-anyụ na nsị enu ihe sọrọ gị na-eme ekwusi ike isi dat na ị nọ n'obodo mepere emepe that nobody can overshadow you nobody can command you gịnị wee mee ị nọ n'obodo mepere emepe gịnị ka ị mere achieve na be nna gị biafra struggle a na-afight for how many of your family members nwugoro ha many of ụmụnne gị tinyegoro ndụ ha na this struggle ị bịa na struggle so many families nwugolone people go golu die people ji their life na-akwụ ụgwọ ka mụ na gị na-abụ nwee nwere onwe ị bịa na that struggle na-aghanye aja isi m na chukwu agaghị akpọ gị ọkụ look let me tell you people enwere so many enemies in this struggle share am video biko share the video na ihe na-eme today apụta tata chifo anụ ọzọ yesterday ka a na-eru mogharịa na simon jee na twitter ga tweet dat that na he is going to come out and expose barrister ifeanyi ejiofo can somebody ask simon gịnị bụ the offense of barrister ifeanyi ejiofo ọ ga-eji wee pụta mee ya expose barrister ifeanyi ejiofo ọ na-ezu oshi ka ọ na-ebu egbe ka ọ na-egbu mmadụ ka ọ bụ gịnị ka azin ka di na nwunye mmadụ gịnị bụ the offense of barrister ife gịnị bụ datin barrister ifeanyi ejiofo na-eme simon ji wee pụta na ya ga-eme ya expose ọ bụrụ na afụgo if it is not ipob onwere onwe ebe e azụ eche ọ bụrụ na tina ọ bụrụ ipob onwere ebe eji azụ eje. gee m ntị simon ziratinalog maazị nnamdị kano who is barista ifeanyị eji ọfọ n'ebe maazị nnamdị kano nọ who is barista who is ifeanyị eji ọfọ n'ebe maazị nnamdị kano nọ ọkwa barista ifeanyị eji ọfọ bụ personal lawyer maazị n'ezi onye si dat na lọvụ maazị nnamdị kano ka ọ pụtara na drag his lawyer gịnị ka ọ na-egosi gị ọ dịghị ka onye anụnwa ọ na ọ bụ an enemy ịma na a na-agwa gị ihe ifiruo mebi dat na some of you na-asị you are jealous of simon how can i be otu and how can i be jealous of simon jealous of him na gịnị mere how that na adị jealous of simon na azị n'ụdị aṅa ka e ka esi wee du jealous of him simon pụtara na drag lọya maazị nnamdị kano the same man fighting tooth and nail to release maazị nnamdị kano to make sure that na maazị nnamdị kano is a free person again simon wee nọrọ ebe ọ nọ way from finland si that na ya e ga-emebarisi ifeanyị ejiofọ expose ọkwa bụ that na this young man bụ onye na-eme ihe ọjọọ bido tụbụ ụjọ ọkwa bụda si na dis young man na-agbasighị ike ọkụọ ya obi injin ka maazị nnamdị kanụ kontinu nọ ebe ọ nọ look let me tell you ihe m na-achọ ịgwa gị don come out and tell us that na anyị dị jealous of simon that is why we are fighting him we are talking about him anaghị ekwu okwu simon that na simon nwere ihe ọ na-eme simon enwere anything to offer listen and listen very good that na a na-ekwu okwu simon ee eh? ọ bụrụ simon nwere something to offer simon ihe eji ekwu okwu ebe dat na simon is a criminal and ọ na-epolute our name that name ipob o tinyelu na his autopilot nwa ka eji ekwu okwue ya ka o ji dịka na-apụta kpọọ ya afa without that ọ bụrụ na simon ga register pilot if you hear me call his name again kpọọ m bastard simon is a nobody onwe onye simon bụ simon adị mma na polisi ọ dịghị na akọtima o nweghị na o nwere to offer ọ bụghị okwu ka ọ ma ekwu simon can never bend down and ten to his people. ọgwụnụfụ ihe na-eme na pilot today an autopilot member cannot come out and ask question so many of you na-efolo maazi nnamdị kan unu na-afụ otu maazi nnamdị kan si acondescend to low even if that na ịbụ a dustbin packer that na onye na-ekpo nsị na ibu a baro pusher ị wee kọlụọ in na redio biafra wee jụọ maazị nnamdị kan ajụjụ maazị nnamdị kan is going to bend down and answer your questions but go to pilot today ka ije jụọ ajụjụ ka kpọgbuo ogu that very day jee jụọ simon ekperima ajụjụ gịnị ka simon ji wee mebe onwe finally na pọl achebe jụrụ ya ajụjụ simon kwechiri dat na gaghị aza ajụjụ ahụ from there simon bido kpaliba pọl achebe gịnị mere simon ji bupụta onwe na awa sista ejiro bikad jụrụ ya ajụjụ obido kpaliwe ejiro chịkọrọwa okwu wee baa n'ọnụ na-egosi ejiro bikad na anyanwa bụ samon gụrụ akwụkwọ e wee chọchaa akwụkwọ samon gụrụ onwere ebe afụrụ maazị nnamdị ka na a na-ajụ ajụjụ ọ na-ewe concwestions ihe eji anwa a true bụ ọ bụrụ datị na ị jụọ ya ajụjụ and anyị niile anyị na-emeda semtin if you come to me now and ask me question i will explain to you wholeheartedly i'm not going to insult you i'm not going to cut you up i'm not going to uh, um, send you away i will welcome you with your question and i will answer you the question ihe ji ama a true leader but that thing ịmarọ that leader will put you through ọ ga-akọwalụ gị ịghọta so many of you started following Maazị Nnamdi Kanu today because of gịnị otu o si wee na-agwa unu okwu otu o si wee na-emere ụmụ things explain without Maazị Nnamdi Kanu explaining to you that na Nigeria na-emegide ndị Igbo ịkala ịma in the next one million years to come you can never phantom that you cannot sense that ị nweghị ike ịmata that na Nigeria na-emegide ndị Igbo Maazị Nnamdi Kanu bendlidan wee kọwalụ unu kọwalụ ụnụ unu esi na aka n'imi wee ma but maazị nnamdị ka na-explain it to you guys i wee kach ya joke wee tizie anya na wee monitowo wee bụrụ eziokwu without him bending down to explain to you ị ga-efe efe wee mata today go to autopilot ka ịjụ ajụjụ ka kịdịkpa gbagbuo nne gị dade ka ịjụ ajụjụ ka simon bido tretin be gị segodat na eji pikcho gị na eji ọtọ gị na eji nke a na eji nke ọzọ let me block this bastard get out from this and i don't need any distraction please if you see anywhere they comment nonsense keep my face there I wan block oya ozugbo i don't have time for rubbish share am video biko share the video nenu ihe mere um, yesterday i'm coming to that simon and the barista ifeanyi ejiofor onwebeghị ihe ụnụ fụrụ this is going to be a quick video share the video ọ bụrụ na wasif chere nene ihe mere ebe a so many of you mara na in the whole part of this whole world ụwa niile even n'obodo ndị fulani ma obodo ndị ndị ndị nzuzu onweghị anybody na-eme ala ka ekpuru face cap wee see passport okay let me block you you are a fool fuck off chukwu bụọ gị ọnụ chọkụnụ ga-esi na-efu uru ya around o nwere asị na ọ dịrọ possible mmadụ ịnọkọta kpuru face cap otu anyị si wee kpuru okpu akịta kịta anụnwa si na m na-eji asnapụ paspọtụ ka m jesie paspọtụ ma ọ bụ ee eh, paspọtụ a ga-etinye na my id card or anything of such ọdụrọ pọsịbụl wen yu get there a ga-asị gị madam kpupu okpu gị o nwere litin na itinyelu ga distract as in ga eme na afọ gị tomorrow na agaghị amazi gị without datin a ga-asị gị wepịa yu will remove it a ga-agwa gị gị wepịa o nwebeghị anywhere mfụrụ in this wod dat na mmadụ jejejeje kpuru face cap wee see paspot ọdụrọ possible so dis guy a na-akpọ ọdị nke mma chere hold on. otu aka ha si ebutela anyị afọ ọjọọ otu aka ka azi ndị na-amara anya distin na ndị na-amaghị nke bụ oke na ha ga-echedat na ndị ipob na-atụ asị bikos distin na azi ọ ga-amata tomorrow o nwere ike na anyị na-afụta ya dat na obere ihe ka ọ bụ ọ bụrụ obere ihe look at this vagabond this criminal look at him na-enye ya anya ọkwanụfụrụ ya ọkwanụfụrụ okpu okpu ọkwa unu fụrụ okpu ngwa gezienụ ntị dis guy kpu okpu anụnwa wee pụta na live broadcast wee welu datin wee na-eme vidio na convince people that na na is possible to wear cap to snap passport na-egosi ha his id card one man wee kọlụọ in wee bido mee gịnị jụbụ ya ajụjụ ụnụ ọma ajụjụ damanụ na-ajụ ya damanụ na-asị ya biko na ọ bụrụ dat na ọ ma na ọ na-eme ihe biafra ovetina nwa ya biko ya mezima ya emezie ya mee ya ọfụma ya emezina ka olu ukwu a sif dat na ihe a niile bụ wayo na onye anya today dat na ọ ga-afụ dat na so many people atụnyego their life na so many people atụnyego ndụ ha na this struggle ịfụla a na fight for for this biafra struggle a na fight for na so many people ego go down ya biko na ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ya jiri eziokwu ya kwuwe ya ọtọ datinye apụtazi na agwa pipụl datin ọdụ posibụl na human bin ga-ekpu okpu wee see paspọt na ihe a bụ a scam not ihe a ka disman na-akọwara ọdị nke mma ọ na-amụ ihe ọdị nke mma merụ abụ dat ọdị nke mma bụ a criminal and that na he is not working with criminal simon ọ kala ibend dan kọwalụ that man may explain very well gwa the man that na is possible na abịa na germany na a na-emekwu ya otu a na esikwa otu ya eme ya na nka ya mee nka ụlọ m ihe the criminal gwalụ that man you know i told you in autopilot you dare not ask question iju ha ha ajụjụ ịtọn go to enemy once you once you ask them question ịghọgo their gịnị their enemy they will start seeing you as an enemy they will start seeing you that na ị bịara ime ha expose because ha na-adọwa ever ready each time full criminal criminal na-adọ nkwadobe all the time criminals na-ada adịba nkwadobe all the time autopilot ha na adọ adọba njikere ịtụ asị ime onwe ha engage in argument instead of this vagabond to explain to this innocent man that called in on his program kọwalịa si nna maazi na ihe na-eme abịa na germany na otu anyị si erolu die na ka anyị si eme tins die na a na-ekpu okpu na ọ dị pọsibụl nya cheki esosotin maọbụ ọchịta mụọ dọkụmenti eh, mụọ id kaadị gosi demand iji gosi iji wee convince demand that na yes na ihe ọ na-eme na ọ aka ọtọ na okwu ọ na-ekwu na ọ bụ eziokwu you understand now because you can tell me nke biafra agaghị apụ iche in biafra abụ na-enweta biafra nation we cannot accept wearing face cap to snap passport adịrọ possible anything email today will be as in will be a use against you tomorrow ihe abụna anyị melụ na this struggle tata a ga-echetala anyị echi you cannot come out and be deceiving public deceiving people that's not the possible ka igbulu okpu wee see passport ajụzie gị ajụjụ instead of you to calm down to explain to the man ibido alibia from there he threatened beer eh, eh, no problem eh, can you come to germany can you come to germany what does coming to germany have to do with that na say na ọ possible that na na-ekwu okwu were ese passport happy pick you offense iwe webie ọfụtabet na man na gị ime boy ọkpaliba man from there o threaten be man share around video okay let me block you punish you get out enweghị m time ndị ala taa si na peji a pụọ biko share m vidio share m vidio like never before iji gwa nne gị that no be idiot fuck off bitch can say that to your useless mother get out so my people gee ntị this guy wee bido threatening wey the man si that na ee eh, that na anyway no problem ebe ọ sị that na ọ gaghị abịa germany na ihu ya na capture gị this is how they roll as in this is how autopilot do their things they love threatening people ha na like threat once ịgwa ha dat na ihe ha na-eme na ọdịrọ mma ha ebido threatening be gị kedu ihe that na kedu ihe capturing the man's face have to do with the question ọjụlọ ọdị nke mma ifugonet na ndị anụnwa bụ group of criminals ihe onye a na-eme onye nke ọzọ manye ihe okeke na-eme okolimanye ndị anụnwa bụ ndị oshi ngwanekwanụ na semon pụtasịras na barista ifeanyị ejiọfọ na ya na-apụta today ka ọ bịa mee ya expose ha enweghị ike ịjụ e, e, e, simon masị ya kedu dị ofense of ifeanyị ejiọfọ gịnị ka o melụgo ifeanyị ji ofe bụ dis biafra anyị si that na ị ga-enweta in the next eh, one 110 eh, eh, days ọkwa agwa m ụnụ very soon just get ready na monitor no na azin chile anya gụ n'aka na-enene these people fu simon always put your eyes on him simon ga-agbawala ọsọ onye si na si na ga-erestọ biafra in the next 10 days ka in the next 109 days dubizi na-achụ chado dubizi na-achụgharị gịnị shado ọbarịsị ifeanyị eji ofe bụ ihe o kwesịrị ị na-eme na echere m na ihe o kwesịrị ị na-eme kịta nwa bụ ị na-arand ọp ị na gasị ọp na-achịkọtazi evritin na njedobe na-arand ọp dat na biafra nation is coming dat na a ga-enweta biafra sososo time that there is no time for distraction echere m na ọra ndị nọp ka ọ ga na-eme mbụ dịsi okooko ka ezi ihe ọ na-eji agba saga ka ihe a na-eji akpọrọ ọbarịsị ifeanyị eji ọfafa ọbarịsị ifeanyị eji ọfa bụ di biafra sịras na ga restore very soon ifradas na dis guy etigo onweghị anything to offer onweghị any plan onweghị ihe ọbụla o ji n'aka onye abụ onye ochi but ihe m chọrọ ịgwa etude bụ ee eh? simon ihe dazi ihe ịfụrụ ihe ọsọ ọgụgụ mee onwe ebe iji azụ eje if biafra isi that na ị ga-erestọ onwe ha anybody that will distract you from dat ihe anyị kwụ na-abụ that na esi na ị ga-erestọ biafra and we are all waiting for you anyị na-eche gị ịlaki apụta na bido dis morning ka ọgide barịsi ifeanyị eji ọfọ n'ulu echi onweghị onye nwere your time e, ihe ikwuru ka anyị kwụ na ya na esi na ị ga-erestọ biafra in the next 110 days we are waiting for you. na ịbịanụ ka ọ barụsi ifeanyị eji ọfọnụ na ịbịanụ mee ya expos ọ gbasadị ha anya onwe dị ihe anyị ji wee kpọrọ including maazi nnamdị kanụ all of us are waiting for you yes ọnụgo dị news a na-eche gị ka ị restore ọda biafra nke egosigo unu dat na simon is an enemy simon mepere ọnụ pụta bold enough even daz asụsụ ọsụrụ ụwa zuru ike asụ n'ure samon wee mepee ọnụ wee sị dat na ya bụ pọl um, na maazị nnamdị kanụ bụ sọl na ya nwa bụ david dat na tenọ maazị agago n'ozi n'ọnya nwa na andị ka o kwuchara okwu ahụ na ọ bịa na-emepụta ya n'omume ụlọ chetara mgbe simon mepere ọnụ sị dat na na agaghị eteki ot wit maazị nnamdị kanụ snem na ipob unu chetara datin simon na-emepụta ihe niile a n'omume omume today gịnị ka ọ na-egosigo na ya agaghị eteki otu wit afọ maazị nnamdị kanụ datịna ọbụla maazị nnamdị kanụ nwe biafra datịna ọbụla by force datịna maazị nnamdị kanụ ga-erestore biafra datịna anybody can restore biafra that he is not going to take ot with maazị nnamdị kanụ's name datịna ya ga-eteki otu with biafra name unu ọfụgị taa taa simon is displaying it ọ bụrụ na unu echefugo echefubero m simon mepere ọnụ o ji eri ji eri ede si na tina enweghị ike iteki otu wite afọ maazi nnamdị kano datina ọdụrọ pọsịbụl na ama mmie a na-agba ọbụla okwu simon kwechiri he refused today ọ pụtago gwa na ya ma bụ david na maazi nnamdị kano bụ sọl for that na tenor sol agago na ya ma bụ david chi ọgbọ that na he is going to restore biafra o dinayịrali anọkọta kwete he denied. at initial stage nọkọtazie na kwete that na yes ime onye kwulie and that na ege restore biafra in the next 109 days ọkwa ifu gị go and say that to your mother ije gwa nne gị nya shut up get out full come on fuck off onye nzuzu pu ebe a you don belong here ama m onye bụ get out ọkwa na-afụ gị simon na-emepụtara gị n'omume that na ọ gaghị eteki otu wit maazi nnamdị kanu name gịnị ka ọ na-egosigo that na he ka anything maazi nnamdị kanu can do that himself that he himself can do it too. unu chetara mgbe ọ sị na this biafra struggle is not about personality datin is not about name maazi nnamdị kanu ka ọ na-arife to datina na biafra struggle abụ eh, eh, because of maazị n'ọbụrụ maazị nnamdị kanụ nwe and as n'ọbụrụ dia family nwe na everybody nwe o nwere onye ya na simon na-azọ di struggle azọ kedu ebe simon nọ since all these years mgbe ọ bụ bizi na-eriji wit ike ekwere mmadụ na germany kedu ihe mere na simon amalitere this biafra struggle from initial stage from initial time from day one gịnị ka simon na-eme ọchọchị ihe ọ ga-eme ọfụrọ ojejoin ya e, e, politiks today maazị nnamdi kanu e, azim o setigo the record straight simon wee cheta his identity wee cheta his root wee madat na ya ga-anachiga back to his root before anyị eruo steji anyị nọ today so many of you pụtara na ana na-amanyagharị amụ bifo eruo steji a maazị nnamdi ka na-ewelugo ọnụ daazi ọtago ntu before i na this stage ano today so many of you jizi struggle a na agbọ ncha neli akwụna ofe gba nsamon ekperima ji di struggle wee na agbọ ncha before i na this level before i na stage a maazi nnamdị ka na-agabigago so many things which your father your useless father cannot even achieve maazi nnamdị ka na-ejirigo eze kpee ekwele gịnị ka emebeghị maazi nnamdị kanụ agbana maazị nnamdị ka n'ọtọ ụmụ nwaanyị ọma mmiri kwaa ya n'isi o nwere ụdị ihe na-emebeghie na-achụgharị atụ dị standat na emechara e, e ewepụta vidio ebe ya na nwunye nọ na dia privesi ebe ha nọ indọ ebe ha nọ na dia rum na-egwu egwu ebupụta ya bikos of gini me and you bikos of that na ọ na-fight for biafra onye ka emechara ihe niile a azin simon na ndị otu ebiazie ka ha sit on top the glory of maazị nnamdị kano ọ pụta na ọsịgụ dat na biafra restoration dat na ọfọ 110 days 107 days ị na-ezuzu na-efole gịnị ka simon megolu ha many of fugolo ọtọ simon na dis kedu ụdị afụ simon tagone na dis ọ ga-eji wee pụta na na-anala otito dịịrị onye ọzọ maazị nnamdị kanụ na ebe ọ nọ na-ata afụ simon ewepụtabeghị his time si ka ọ na-azụ jefu maazị nnamdị kanụ ebe ọ nọ but simon du bizi nọ n'ebe ọ nọ na scam people uh, with the as in with the structure with the struggle with the ipob maazi nnamdi kanu register na a na-eme fundraising esm fundraising ọ dị ọkpara nna simon wepụtara esm eh, eh, e ọnna simon provided esm ọnna simon wepụtara security eastern security network kedu right simon nwere ịpụta welu esm welu glory maazi nnamdi kanu na shine were ihe ese maazị nnamdị kanụ wepụtara were ya na-ere ezi ego na-anyụ maazị nnamdị kanụ si n'isi na-eklem dat na bụ eh, david na maazị nnamdị kanụ bụ sol simon ọnwụ ga-egbu gị simon you are going to die a shameful death ọkwa ịfụrụ gị ụdị ọnwụ daz ọnwụ gị elugo your death is near obere oge na orejie ọkwa gị inechara maazị nnamdị kanụ anya ọ dịghị ka onye ị ga-acha azin ọ dịghị ka onye ị ga-anọkwasị anyụ ya nsị na ịbụ david na maazị nnamdị kano bụ sọl na tenọ sọl agwụgo n'ọgụnwa bụ david chi simon gbachelu chetakwadat na surugede bụ egwu ndị mmụọ dazi chetakwadat na surugede na egwu ndị mmụọ this biafra struggle olie n'isi so many pipo so many pipo ego go because of this struggle i wee pụta ọ dịghị ka grand ọdụgo level for you on top of afụfụ mmadụ talụ nwoke ibe gị talụ ọ dịgo ka grand ọ dịgo level today is normal maazi nnamdị kanu is namba wist ifeanyị ejiọfọ is normal maazi chike doziem is normal maazi chinasa nwolu you are normal na ipob media warriors you are now going for barist ifeanyị ejiọfọ lọya maazi nnamdị kanu ịchọrọ ka ị kwụọ ya obi njiri ka ọ na-akpuo ka maazi nnamdị kanu tọkịrị na dss dungeon all your plan because you want to expose him expose him that na o mere gịnị simon na you exposing barista ifeanyi ejiofor na na ọ na-eke ọtọ nwaanyị ka ọ na ọ na-ezu oshi kedu the right ị nwere ịpụta si that na you are going to expose barista ifeanyi ejiofor isi ọ na-agbaka nne gị legal marriage come on fuck off bitch iji ijuada ada nne gị ma ọ nụọ na get out sebe apụọ ịsọ ezi ma ọ bụrụ na ọ pụta n'ihe ị na-eme na ọ dịrọ mma kwụsịa stop attacking dos hapụgodu ha mere dị expose ị na-eme ọ bụrụ na maazị nnamdị kanụ pụta ka a mara ihe a ga-eme but because na ha na simon nwere ogologo amụ ha na-efu uhie na-esogharị simon gbagharịbanụ ọkwa ifuru unu ọkwa niile i will continue to say what i am saying the last thing your mother ga-eme bụ ịbịa shot wọm ọp nne gị emenwuru e, ọ bụrụ gị nwa the last thing nne gị ma ọ bụ nna gị ga-eme bụ to come and shot nwa ada achalugo ọp gbaghalịba ifu simon na we expose him onweghị ihe ego na nne gị ga-eme ihe bụ the last thing unu ga-eme highest thing you comment i will block you then you fuck off nne gị emenwure your mother can never shot me up unu pempe ipeka what your mother cannot do ọgụma ga-eme nwunye abeg si let me tell you ọ bụrụ na ụmụ akwụnakwụna na ha ma maazị nnamdị ka na ọfụma ha kwesịrị ịmada na ihe samon na-eme iz out of line that na onwe mgbe ka ịlọkata nlọ eniti mmadụ chike dozie m said goes ọkwa maazị nnamdị ka na ukwulie ọmụnwa ọnwa adachala ugo kwulu ọkwa maazị nnamdị ka na ukwulie ekwu den ha bịa n'ọdọ ya ike you can never gaa na platfọm simon fụ ebe simon na-azị ebe simon na-eple da patikula eh, brodkast bata ọ gbajere je kọpiri ebe maazi nna kanụ na-ekpele onwe ekpele ebe ọ nọ na high spirit just like today ebe maazị nnamdị nọ na high spirit na-ekpe ekpere that we are pilot pilot na simon kọpiri only that one statement that one sentence ọ kọpiri ya weruzie ya na full so many vagabonds na social media wee were only that as in only that sentence only that one word because of that na ọ nụchatara pilot o weluzie ya na-aghọli ụmụ okoko mana o ike iwelu that broadcast maazị Nnamdi kanụ mere from the beginning to the end ga play elu ụmụ okoko that na anything maazị chike edoziem said goes ọma play ya onweghị ike ịnwa ya nwa n'ụwa you love maazị nnamdị kanụ ị na-eme dos atak ị na-eme ipob media warriors atak imelu nwunye maazị nnamdị kanụ atak mee ụmụnne ya atak kịta anụnwa bụ the lawyer imelu maazị nnamdị kanụ himself atak now I'm not going to we are not going to listen to anybody, anybody in dss dungeon maazị nnamdị kanụ ka ọ na-agwa kịta anụnwa today ozi barịsi ifeanyị ejiọfọ na onwe ya n'eti na o gị the same man ị na-achat everyday everyday ị na ị na-eje achat barịta ifeanyị eji ọfọ ọka gịnị wee mee ọka o difendị ego n'aka maazị nnamdị kano ịmakwa millions of people na-achat that yong man ede gịnị ka barịta ifeanyị eji ọfọ ji ya ọchat eme barịta ifeanyị eji ọfọ mana somebody like you na-eme exist i wee jee na fos onwe gị to be friends is not by force friendship is not by force simon ekperima barịs ifeanyi ejiofor can never condescend to ka gụ na-ebido na-ahụ aka n'ike na-esi n'imi simon ipe mpe before you can achieve that jegodu be gị lugodu unu jegodu chie echichi be nna gị jegodu nye mmụọ niile nọ be gị nni ndị mbụ na ndị egede nwụrụ be gị jegodu si elu ha ite jegodu mezuo emezuo simon iru ha onwe ha nete na eji malụ gị inwero sọnem kedu ka gụ na barista ifeanyị eji ọfọ nwere sọnem nwekwa da sọnem da nem eji ọfọ ịmanọ a brand ka ọ bụ eji ọfọ dat nem eji ọfọ eji ọfọ elon gaa nọ rift niile rand onye na-amarọ famili a na-akpọ eji ọfọ bịara ọfụọ onye ahụ bụ onye mbimbi iwe nechaa anya isi na ịbụ njọkụ na ibe ekpa na-ebu esn na-ebu simon na-ebu ifeanyị chukwu na-ebu onweghị onye dazi onweghị onye ma ebe a ga-esi amalite n'ebe ị nọ inecha anya ọ dịghị ka elened practitioner elened person dokabarisi ifeanyị eji ọfọ ya ka ị ga jeje welu jemele enyi iwelie dazi na-achịgharị bren ị na-achọ ka o kwuo okwu ka ị rekọdụọ ya simon ipeka bren wupelu mpe ịmakwa ihe ihe ị na-eche barịsi ifeanya ji oche gị in a minute in a second ochee nie all your plans to him ịchọ ka o kwupụ okwu ka ị rekọdụ bikos ịdụ fond of recording anyway we are waiting for you today bupụta datị na ịchọrọ ibupụta ka anyị fụ wepụta ka anyị fụ datị na ahịa ịchọrọ iji wee naelu barịsi ifeanya ji ka i wee chukwue ka o wee riject ya maazị nnamdị Kano ka o wee kwụsịzi difend maazị nnamdị kanụ ka ọ gawalụ datinọcha eh, eh, onwe ihe ọzọ ị na-emelụ barịsi ifeanyị eji ofe atak na abụrọ nọ ka ọ drọpụ maazị nnamdị kanụ onwe ihe ọzọ what is your annoyance n'ebe barịsi ifeanyị eji ofọ nọ because of that na ọ na-agba isi akwara na ọ na-esi ọnwụ na ya ga na edifend maazị nnamdị Kano iwe wee gị gịnị ka i gwe simon gịnị ka ije ji egwe ifeanyị eji ọfọ kedu ihe ịkọlụ ya onye asịrị gịnị ka ịkọlụ ya gịnị ka ịkọlụ ya we are waiting for you a na-eche gị then after today mee ya expose then nwezi okwu agwa gị ọ bụrụ ya n'ọnụ m taa ma ebarịta ifeanyị eji ofe expose nwezi okwu simon ka m gwazie gị ka ị madatina ihe niile ị na-eme na anyị chi ya n'aka ifuru oyo plant niile anyị kpere n'aka simon onwe ihe pasitara ijos ise n'elu mmiri izu niile ị na-agba wit ndị otu ha na-achịrị achịtala anyị n'aka simon onwere onye bụ bịa na ebarisi ifeanyị eji ofe expose ka etiwezie nye bụ aki oyibo nsugbe ka ụwa niile mara ihe ị na-akọ n'azụ dan rekọdụ na ịchọ ka ị na-erekọdụ a ga-ebupụta nke gị ikweta dat na ọ na-eme nke a abụrọdụ nke plepule of our expose you maka chi ka m gwa gị ee eh, some foods no abụrụzi 128 days ọ gafego ọ nọzi na 109 days 109 days okay wait agwana m na ọ dịsi ụmụ okoko if they comment ije there click mad face ka m fee ozigbo ka m blọk ha because they are inconsequential some criminals among them ka na believe that na simon ga-enye ha biafra in the next 109 days <laughs> simon ọkwa ịfụ gị ị ga-agba ọsọ na social media after today ịpụta mee baris ifeanya eji ofe expose i will expose you datin ahụ ị na-ezo ezo a ga ebupute stop don cover anybody don cover anything ịmara ihe ahụ iji maka baris ifeanya eji bring it on ka anyị mara onye ga-agba ọsọ iche na egwuregwu datị na ahịa ị na-ezo a ga-ebupụta ya ma otu o si bido ma otu o si wee end a ga-esho ya ikweta datị na ọ na-eme iche na asaghị ụmụ agba asịrị anyị amụtago n'ụgba simon gbaghalịa i am waiting for you you must come out and expose barista ifeanyi Ejofor. that secret iji maka him bring it out stop hiding him wepụta ya ka anyị mara onye ifele ga-eme chineke ma elu ga ebele kedu onye ị na-amaja anyị ọdịwụ ka ndị ji ụjọ wee tọọ agbọghọbịa anyị ọdịwụ ka ndị na-atụ ụjọ maazị nnamdị ka na ọ na-eme nkụja ka e ka osizi ka kazin kabarịsi ifeanyị eji ofe na-eme nkụja ị na-apụ mmemme ala ọ na-agba gị ịmakwa ihe inecha anya ime na everybody atak, kịta abụ barịsi ifeanyị eji ọfọ ka a yaba gị who are you barịsi ifeanyị eji ọfọ ma onye bụ ihe niile ịkọọla ichefugo barista ifeanyị ejiọfọ ma onye bụ did he know you did barista ifeanyị o nwere ebe o si gbalụgo ya iche na anyị achịghị ya sikrit n'aka pụta kwuo pim ka achịpụta gị ka ikweta datị na ọ na-eme bịa ị na-akọkwa malụ nke ịkọlụ malụkwa nke ịkọlụ ma akwa ndị ise ndị don anyị na-eche gị onwe onye na-atụ gị ụjọ bịa bịa kọọ ịkọcha ya barịsi ifeanyi ejiọfa nakpuru he will not defend mazị nnamdi kano again mmọnwụ <laughs> for your mind because of little you small you ka barịsi ifeanyi ga-eji wee nakpuo simon enweghị m ọtụtụ okwu m ga-agwa gị but mala ama that na ịma very well you know very well that na you hate maazị nnamdi kano and that you are not fighting for any biafra i want you to know this simon tell yourself the truth come out and tell ọkwaịfụ eh after today otokpoto ga-agba ọkwaịfụ gị come out and tell your people that na ifelugo that na ịkpọrọ maazị nnamdị ka na-asị ihe ị na-agwa ha bụ ihe ibu n'obi someone come out and tell them stop hiding stop ị na-ezochi secret bring it on ka fundraising ga ka ọ na bring it on you are restoring biafra in the, eh, in the next one or nine days on facebook we are doing this we are doing that on facebook n'ikpu nwanyị n'ikpu nneli ị ga-apụtakwu ụwa ihe ịkọlụ isi ifeanyị ejiọfọ ị ga gwuo ihe ise ndị ilie ị ga-apụta ka ọka conversation gụ na esi wee malite kedu onye ụzọ jekwu each other you must come out and explain to us iche na ihe that you will expose him onye ọbụla agbagharịba ọbịa yawa gị biko mmọnwụ bring it on ka daazị ka ile onwe gị azị ka igbutọpụ onwe gị final don't worry biko share around video share di video share around video my people let me tell you people ọkwa onye a na-akpọ simon ọ bụghị ihe ọ na-apụta na social midia abịa eme ka ọ bụ ọ bụghị ihe ọ gwara ụlọ ọ bụ ka ọ bụ simon abụrụ onye ọ bụ ka ọ bụ ọjọs were unu na-agbazu afịa na wi sọnde igbo ha sọnde igbo ha na-ejekwu simon na ụdịdat oh, oh, oh, na nọa simon bụ dos ọpụta na-ebugharị asịrị ọpandan na-ebugharị afọ maazị nnamdị kanụ o chefuo na pepụ ọkọlụ maka maazị nnamdị o chefuo ihe okwu maka onye ndu na-ebugharị afọ maazị nnamdị kano na-ebugharị afọ evribọdị nke o jere kọrọbarịsi ifeanyị eji ọfọ o chefugie na o chefuo na na-ekwuzi na ọ ga-abịa mee ya espozi simon don wori anyị na ọkwefu gị nwata ga achịgo n'aka achịgo n'aka ka ụkwa very soon ị ga-eti mkpu ị ga-ekwete ọkwa nke ị na-eme otu a iwumọsi kwete ị ga-ekwete na ọgba adat na na adat na mmiri ọkụ na-egbu mbe ọkwa iche na ihe ịkọ ọnụ bring it on a na-eche gị today you must expose barisifa if you did not expose him ọnwụ gị ị ga-eme expose you must expose him ka ụwa mara alụ ahụ barịta ifeanyị eji ọfọ na-eme simon gụnwa bụ sent kamata na espoza barịta ifeanyị eji ọfọ disina onye njọ dịka ya onye njọ dịka barịta ifeanyị eji ọfọ kamata na espozin we wetin waiting for you ọkwa ịbụ onye daz onye ọma holi chukwu ga-abụ gị ọnụ very soon na iche na-egwu chi ọtaba n'aka agba ịpụta ị na-emegheli iche na okwugo na nneli iche na akụkọgo na nneli iche na ihe ụnụ ama ihe na-ewe eh, simon <laughs> hey chineke meelu mmadụ ebere i don't want to but let me say a little ama ihe na-eme simon simon gakwuru barista ifeanyị eji ọfọ ka o jee mee ya daa semti na o melu nneli simon ka m gwago na amụma small luk simon gakwubarịsị ifeanyị eji ọfọ ka o mee ya dasemti na omelu nneli <laughs> ah, wahala i don't want to go deeper achọ m ịga dipa i don't want to go deeper onwe i don't want to go deeper simon simon simon simon how many times ka m kpọọ gị simon <laughs> ị ga-ekwukwa onwe gị ị ga-akwụkwa ụdọ ọ bụ ụmụ ị ga-akwụkwa simon ị ga-egbukwa onwe gị gịnị na-enweghị ebe gịnị ka ịgwa barista ifeanyị eji ọfọ kedu ihe ị gwara ya otu ihe ịfụ barista ifeanyị eji ọfọ ọ ka onye na-akpọ ntu <laughs> wahala bila bicycle simon ị ga-egbukwa onwe gị very soon onwekwa ihe m kwuru ekwubekwa m okwu by the time I will talk enigwe ga-ezetu ọkwa ịfụ gị by the maka ịkọlọ owepụtabekweghị nke ikwuru o bekweghị out o ihe ikwuru ị nechara barista ifeanya ọ dịghị ka onye na-akpọ ntu eho barista gịnị ka ijelu gwa ya butelugom ime ya atak gilti conscience na ha achụghalịgo simon stay away from barista ifeanya ji i am giving you last warning last warning ka m na-enye gị stay away from that young man ọ bụrụ ọgbọ gị onwebeghị nwebeghị ihe imeluruo ya kwọta gịnị ka i jere gwa ya kedu ihe butelu this sudden attack mgbe ị na-agwa neli akwụna and ndị otu ya na they should leave barisifa na barisifa nye jofo is a no area gịnị ka i gwa gịnị ka gịnị ka ị gwalụ barista that time during that period gịnị ka i kọọ ka nne chetelu gị kedu ihe i jere jee kọọ gịnị ka ị gwara barista maka neli kedu ihe ikwu maka maazị nnamdị kanụ gịnị ka ịkọrụ barista ịchahụ you don't want people to hear your voice but a ga-anụ ya <laughs> ifuru akụkọ niile ahụ ị kọrọ ọdụ ebe a achịa n'aka ile n'onwe gị ikwupụtago onwe gị final bring it on a na-echelu and the most ọ bụrụ na that na ịpụta memories ifeanya ji ofe expose ihe niile ị nwere n'ụwa ga-edestroy ihe ike ihe ike ga na-adakwasa gị ihe ike ihe ike mapụta ịpụta nya ahụ na-ebuga na-ene gị ihe m na-enelu gị simon am wetin for you bịa bịa kwuo okwu bịa bịa kwuo okwu den nwa okwu ka m gwa gị onwebeghị ihe m ma gị na but ị kwesịrị ka uche gị dị ahụ na ndị si na m na-eme rantin ha nọkwa ebe a kwechiri na-enene m ifele ma enu gị why can't you go to where they are not ranting what are you doing here kedu ihe ị na-eme ebe a ana m eme rantin ị na-ekiri m somebody na-eme na ị na-awọchi ya you are a shameless man anyị na don't worry we are waiting for simon anyị na-eche today after today no more anyị na-eche taa brigitọn ka a gbaa ihe niile na anwụ ka onye ọbụla zuo ike onwe no room for hiding secret onweghị ha na-ezozi ọkwa ịchọrọ ibupụta onwe ka eme ya once and for all redom ịpụta isi ịpụta isi ee eh, datina ee eh, chike dozie mbụ ndị nzama but dasem nzama ichefuo ihe iji ekọrọ barista ị ka chike dozie m si wee bụrụ onye nzama ị ka anyị si wee bụrụ ndị nzama gịnị ka ijelu kọrọ barista ifeanyị eji ofo oyi ha na-ajụ gị gịnị ka ị gwara ya pụta bịa kọrọ ụmụ ụwa before you expose him come out and tell the whole world ihe ijere kọrịa kedu ihe butere relationship ị na-afọsụ onwe gị to him gịnị ka ọ gwa ahụ concerning dis your relationship of a kedu ihe ọ gwara gị pụta bịa gwa ụmụ ụwa stap ị na-amacha onye na-amarọ gị samon wee kriminal everybody ma gị n'ọfịs ebe ị na-ebuga everytime ịbụ a lawyer ịbụ lawyer ị na-alụ nke a ị na-alụ nke ọzọ n'ọfịs onye nọ na azin onye nọ na 116 onye nọ na 16 rooms na-eyuzu one toilet na-apụta ewetaru barista ifeanyi ọnụ n'obi juju bidat samon makwara barista ifeanyi that he can employ you na-akwụ gị ụgwọ na-akwụ gị ezigbote ụgwọ ị na-ezuzu ị na-ewetali ọnụ ịnọ n'ọfịs a na daz enwere 16 rooms 16 rooms a na-eyuzu one toilet ị nọla ebe ahụ na ewetalu barista ifeanyị eji ofe ọnụ ịmakwana ibu onye ala ịmaghị ihe somebody that can not manage his girlfriend his baby mama somebody na-agaghị ama na his baby mama pụtara na ewetara barista ifeanyị eji ofe ọnụ ịpụta ị na-amacha every saturday ịchịpụtara anyị nwa gị nwa gị dịka ọbọ nwa gị dịka ihe mama ha nwa gị dịka ihe ha isi na ọbịa ịkpọpụta ya na soshal midia na-ebuga evri satọde nye gị access t yo child ije kpọta nwa gị sọsọ satọde ka gụ na nwa gị na-anọ imepe ọnụ dazi when you have access to your own child. ị pụta sị that na ị ga-erestọ biafra in the next 109 days jegodo restore your son go and restore your son from aka baby mama gị jegodo save jegodo kpọnata nwa gị from aka baby mama gị before be saying that na ị ga-erestore biafra somebody na restore nhu nwa ya ga-erestore ọlụgụ biafra you guys are joking unu na-egwu egwu you guys are playing ụmụ akwụna na-efolo gị ụmụ akwụna they are happy a na-efolo gị a na-ezuzie ndị ụlagwụ ụmụ nwaanyị ụlagwụgolu n'anya ụmụ akwụna kwụna ụlagwụgolu n'anya chukwu bụọ nne gị ọnụ iji jụọ nne gị da question get out seba pụọ ụmụ akwụna kwụna ụlagwụgolu n'anya ọ ha nwere jinja simon simon wee na-emegheri my people mma agbado ebe ebe a ka m ga-agbado bọtụmala mmadụ na enetin ọbụla ị na-eme in this life never you ever forget that na simon is a criminal have this at the back of your mind simon is not fighting for any biafra simon ala of maazi nnamdi kano simon is not restoring any biafra simon is on social media to catch out he is on this blue app to cash out ona na youtube to cash out uh, to cash out enter biafra channel 1 to 10 ọ nọ ebe ahụ na cash out with you you vagabonds o ji onu nwa bụ ndị nzuzu na aka akachiri out simon is not working for any biafra restoration ihe ifụrụ ọ na-eme without no plan no agenda nothing nothing onweghị nleta na o ji n'aka ọdazi 109 days fọlụ ọpụta na soshal midia na-achọ onye ọ ga-eme expose nwantin m unu mee today jee jụọ simon sia kedu the offense of barista ifeanyị ejiọfọ o ji wee pụta sidas na ọ ga-eme ya expose today jeenụ jụọ ya da question jụọ na ihe ya na barista ifeanyị eji ọfọ jere gịnị butere datin have it at the back of your mind that simon is a criminal ị na-eri nri ị na-alahụ ụla ị na-anyụ nsị ihe ọbụla ị na-eme in this life ebe ọbụla ị find yourself have it at the back of your mind that na simon is a criminal simon ekpa is a criminal have it at the back of your mind don't forget that na nwa chefuo ọ bụrụ ihe maazi nnamdị nọ na-azọ ka simon na-azọ simon nwere hidden agenda which is going to come out after today that hidden agenda ahụ ọ ga-apụta after today nyapụtagodu bea disgrace ya onwe ka e wee nwee ebe a ga-azọkwasị ọkpa wee mee ya alụ so unu niile na-asị na na eh, ee na simon is the last man standing ka ifu ka ọ ga-esi end ọkwa ya anọ ego enyere simon today to come out and expose barista ifeanyi ejiofor after today anyway onweghị ihe ọbụla enwere ike ịgwa unu bikos ọnọdụ ka simon onweru cham o ji wee jide unu niile n'ọlụ most especially ụmụ akwụna amerịka ụmụ akwụna awụla gwụrụ n'anya o nwere ihe simon telu n'ọnụ o ji wee jide unu niile n'ọrụ nnego have nothing to offer go and say that your useless and stupid mother your mother is a stupid woman that is why iji wee bịa na my broadcast na-akụ inyo nne nnego do useless your mother is a useless woman because ọ bụrụ na ọ dụrọ useless ị gaghị abịa ebe a na-akọ m ọnụ get out ije gwa nne gị that na she doesn't have anything to offer si ebe asịrị nsị nsị pụọ ịsọ onye nzuzu so that is it my pipo ọkwa ị na-afụ simon o nwere ihe o kpelu n'ọnụ were na edisiv dis pepl o nwere ihe ọzọ simon dazi o nwere ihe o ji wee na-aya nda na-ayata ha bikosi sọmbọdị na ịga ha jụ nwa ajụjụ iduhu fri jụọ ya ajụjụ o nweghị anything ọbụla ị nwere ike ịjụ ya ịjụọ ya ajụjụ ọbabara gị mba bido kpalịba gị na-ebugalụ gị ifu ihe a na-aba yesterday night na-eti ọda na command everybody ha na-ezuzu ha ncha niile na-achị ọchị what can you do ebe iji ihe ledala enwe n'elu jebe jebe adịrọzi gị mma na ba anaghị adịrọzi gị mma simon gwa gị okwu eniha ị nọrọ ịgbazie ya nkịtị ihe ha ekwuzi okwu bikos ikwu okwu uche gị ụbọdat na ipob ga-achị gị ọchị that we are going to laugh at you why won't we laugh at you nwaanyị anyị agaghị achị gị ọchị mgbe adụ bizi na-azọpụta gị isi na ọnwụ karị gị mma today simon jizi unu na-emere ihe sọrọ ya Eh, one one person 10000 us dollars from 50 people eh, eh, in the next 6 months unu nye ya from that from june to december unu tụkọtaba di ego o were unu na-eme ihe sodia because of gini o gotela unu chip unu ada ajụ a question onwe unu chip and the man pụtazi there is no how you will come out from him ị gaghị apụta ozi n'aka ya ịpụta n'aka ebe ka ị ga-eje n'ụdị. kedu ebe ị ga-aga ma ị pụta n'aka ya ị ga-abịakwutewekwa ndị ipob is not possible tazuo o ji wee na-aba n'abalị were unu na-eme ihe sọrọ ya hey afụrụ alụ somebody otu a ndị kịta enobody ụnụ ọmụkwa na ụnụ fụ simon a azin one on one ị ga-agbụ asọ ị bụrụ nnọọ nwaanyị dat na azin na ịbago na your menopause dat niile idiri di i wee fụ simon real life ị ga-eritaz ị ga-ana be nna gị si mpago nye gị ana obi gị na ịda dịbụrụ ma simon digba ọkụ simon ama ha jọ ifu ihe ị na-abịa na soshal midia mmọnwụ simon dị ka mbe mbekwu ụlọ m ihe a na-akpọ mbe mbe simon daz mbe sef mbe ka simon mma ịfụ simon ike daz ike agwụ gị na nwoke ịbụrụ nwaanyị fụ simon ike nwoke agwụ gị ị bụrụ nwoke fụ simon ihere dat na ịbụ nwoke a na-emezi gị maka chukwu ka m gwa gị i am not exaggerating simon is that simon ọ jọchachachalụ njọ exactly otu a azụka ikpu ezi dị otu a ka simon na azụka onwe ihe dị iche i am telling you people the gospel truth simon hey afọ people na-afụbeghị life ịfụ simon one on one ala umenu ịfụ simon one on one daz ọ bụrụ na ị na-achọ di ị na-abịa nna gị si nna gị biko give me an obi nke m achọzi i don't want to get married ike enu di agwụ gị simon hey look let me tell you onye na-amaghị onye ka bụ ozu nwụrụ anwụ it is only a dead body. ọ tọgbọlugo ọnwaazi ma ike ma ọ na-ekarozie ihe ọnọdụ bụ ka eburu edoi na ozu nwụrụ anwụ amara onye nụ simon bụ ozu nwụrụ anwụ that is why ọ mara onye kia it is not funny i am telling you guys simon ifu simon one on one ike ụwa agwụ gị ịjụọ chineke why you will ask god why simon dị ka ọnụ akọ ifuru ihe niile a na-akọ simon otu ahụ ka ọ dị exactly maka chukwu ka m na-agwa unu it is not only that na ọ dị short ọnụ mgbawasị a ka a na-ekwu ka ihu ya dị ka ihu chimpanzee ka otu ọ dị ka ọzọ dị nnọọ dazi jaa oko dịka ihe mmadụ na-amara isi na ọ dị join ya tugeda dịka dịka bred abalị n'ime mmiri amaghị m ka simon dade i can't i explain abeg so my people bikonu ihe ọbụla ị na-eme ebe ọbụla you find yourself anywhere ọbụla ị nọ have it at the back of your mind that na simon ekpa is a criminal always remember that that simon ekpa is not fighting for maazi nnamdi kano that simon ekpa is not fighting for restoration of biafra that simon ekpa ala ọvụhụ maazi nnamdi kano have this at the back of your mind all the time. earlier you know this better for you because somebody that na na ị ga na-efolo you cannot ask him question you cannot be bold enough to call him and challenge him obend dan so many people ọ bụrụ na afụ ka esi achalenji maazị nnamdị kanụ na achalenji with questions that that's the question people so many people na-agaghị aga azatanwu but maazị nnamdị kanụ will bend down and answer that question kọwaa kọwaalụgo idu that's idu happy you do very very happy but simon ịma that na an ugly thing ihe mmadụ na-amara isi amaghị m ka esiri mụ simon amaghị m ka o siri pụta ịjụọ ya ajụjụ ọ na-ebuga nobody somebody na-enwere ọsọ nne ọ na-ebu na shoda elu na-edobe alụ dat na azi na o nwere ihe niile amaghị m ihe simon nwere mmadụ ga-eji wee pụta na adụ jelos of simon simon ị nwere nwaanyị ị you don't have house na be nna gị ị nwero sọnem o nweghị ihe pasta ichi echichi ụmụ nwoke ibe gị na-echi ichi echichi echichi naghị aza afa ụmụ nwoke ibe gị na-aza nọ ihe ị na-eme bụ afa nke mmadụ chiere onye ahụ bịa na soshal midia zaa ya ịghọchara ịmakwa na mmadụ chiri dragọn echi ịma na echiri dragọn echi ị na-aza ya na-egburigbo ọnụ ọ ka isi eme simon ma elu na onwe gị ebele dragọn ị na-aza onye nyere kedu ebe ichi danem who gave you that name ị na-aza dragon ịdọrọ mma ị n'anya ịdọrọ entizin onweghị ebe a ga-esi eweta gị o nwere ihe nwoke mara mma ga-abụọ na-eme otu a ị na-enye anya n'ihu iwu forgive bọtụ nke simon onwe natara simon jọrọ nje eji egbu dazi ọ jọrọ nje eji egbu mmadụ simon jọchachachara jụọ ma o nwere ebe ọzọ fọrọ eh? thank you my brother his obodo les onwere obodo simon enwere obodo onwere ebe o si wee pụta onweghị onye nwe ebe o si onwere till today an obodo letman man ka ị na-eme expect ka o nwetala ugwu biafra anyị ụlọ foolish ọ na ọ nzuzu ka nne gị dị ọ na edoro nzuzu ọ na ọ bụrụ a stupid woman mụrụ gị onye na apụta na ajụọ gị dị a na-eme argument a na-asị kedu ebe onye simon kedu ebe e, e, onye ebe obodo abụ some people na-asị e, that na ọ bụ onye ebonyi steeti some people si mba no no no that na ọ bụ onye cross liver mba asị no no no no is not cross that na ọ bụ onye kalaba that na ọ bụ onye ịma ọgụ na na-akọghịla ihe a niile uwe ọjọọ chukwu bụọ ọnụ kọmọ nzuzu pụọ ewu ụmụ akwụna come on nzuzu pụọ here ifuge a na-adaz a na-emegharị ụmụ ihe a niile that na semon eh, is from akwa ibom semon is from eh, ebonyi state semon is from cross river semon is from this a na-akọ this rubbish but kpọọ maazị nnamdị kano afa where is maazị nnamdị kano from abia steeti afari ukwu ibeku the whole world mee ọ dị na google ọ dị na map ọ dị everywhere ada ezo ya ezo o nwere onye na-amaghị ebe maazị nnamdị kanu ee eh? ọ gịnị ka eji isi kote n'ebe dis boy nọ apụta ọ na-aza nka na-emegheri ọza nka ọkọgherie nekwazie n'anya a foolish idiot pụta na remind barista ifeanyị ejiọfọ eh, you don't know <laughs> you know you don't, you don't even know that my name is Ifeanyi too my name is Ifeanyi also <laughs> some of you will be wondering uh, <laughs> that uh, you don't you don't understand this simon uh, my, yes my name is also ifeanyi if your name is also ifeanyi gini mee gini wee mee that my your name be ifeanyi kedu ihe onwere nwere to do with this struggle that na a na-akpọ gị ifeanyi na a na-akpọ gị afa niile dị n'ụwa onye mere iji wee chọọ ka ị hijack ya the struggle as in the structure maazi nnamdị kano lelu behind. ọkwụrụ nụrụ statement maazị nnamdị kanụ drop the other day he will never forgive simon ekperima for eh, eh, as criminalizing eh, ihe anụnwa ipob he can never forgive simon ekperima onwe ike nwa anwa in this life ọpụta ọ na-ezu oshi ọ gadakọ ụmụ bọysi eje na-agbawusi ụmụ mmadụ na-anapụ pepụ egbe ha ndịazi moto ha n'ike na-akụrisi ụlọ ndị mmadụ na agba ya ọkụ ajụọ asị ipob esn this guy this a leader of a bgn ka gini, gịnị ọkwụnụfụ ihe simon merie a criminal will always be a criminal ọ ihe mere that young man melu o ji wee pụta dị ọda na-agba egwu ịma na simon ga-apụta melu gị enyi ihe o ji agbanịkanikebe barista ifeanyị ji ọfọ nọ today bụ na o nweghị ihe ọ tụtara n'aka barista ifeanyị ji ọfọ ọnya bụ iwe ọ na-achọzi ka ọ bịa bogide ya ebubo ka ọ blackmail o ya ọ bụrụ na afụ gị but we are him simon kpọrọ dis leader of nde bgn a gịnị bụzide afọ ya anụnwa echefugo m afọ ya wee bido si ka ọwa ọkụwa with him we warned that young man okwere ịma na ọnwụcha igbu nwa nkịta ọ naghị ekwe ya anụ isi nsị nne gị nụrụ anụ nne gị nụrụ di anụ gịnị ka o mere ọfa gịnị ka ọkwa ọ bastad dị ka gị ọ mụtara onye nzuzu dị ka gị na nne gị anụọ nanụ di na ọkwa ọ mụọ gị otu for your mind na ịbụ nwa abi na pikin na you be your mama don born you na come and say ma zuzupụ ịsọ get out ịfụrọ ndị ndị ndị nne ha nụgoro di ị na-asị m go and get married marry eh, eh, go and marry n'enugu your mama don marry born you agụwa ndị mụtara nwa nne gị apụta that is iso na ndị bụ nwa okwe onye ala awon that young man si stay away from simon si n'aka simon pụta stay away from him that guy is not as in omenuhu well for biafrans this guy ju ọbụdo ọkwa innocent ọ ji bụdo afa that guy this man ju na-afụcha ya anya kpọ ọnwụcha igbu nwa nkịta ọ naghị ekwe ya anụ isi nsị this guy wee kwechiri today gịnị melu simon wee ya wee lie n'aka zoo army ịma na a na-agwụrụ that na simon is working with nigerian government ọ na-asị na lie na lie immediately o setichara trap ya wọkụcha smooth cha his job olusetie simon pụtazie na soshal midia nụdat na azin na na kampụ of that guy na-ejego ebe a jijebukọsia ihe simon pụta na soshal midia bido mewe gịnị gbawa egwu na-agba egwu ebe ọ dị ka ọzọ dị mgba na-agba egwu ịma na ọlụ ha na ọpụta ozugbo gbawa egwu ọ maghị ahide his feelings ọ maghị otu esi ahide feelings simon amaghị otu esi epretend yes innocent ọjị afee nne gị ji chọọ ọrụ iji gwa nne gị si anya jee lukuo for job ya stọpụ ị na-akpọgharị ụmụ small small boys na social media jee gwa nne gị ya chọrọ ọrụ ya hapụ ụmụ boys aka nne gị aka go and tell your mother to look for work jee gwa nne gị at least nwada chara ugo at least I'm still a small girl yes aka m bụ nwatakịrị aka m do little but your mother bụ old cargo ya jee chọrọ ọrụ ya hapụ ụmụ boys aka ịkpọbu esi na soshal midia na agwa ncha ọbụrụ ọlụ jee gwa nne gị nya jee chọrọ ọlụ maka na nwa chala ugo ka du small aka ndu tend ịchọ ọlụ am stil a little girl jee gwa nne gị nya jee chọọ ọlụ ịghọtago anyị restore biafra den i can now look for work ịghọtago ahe get out so simon ọmaghị otu esi ahide feelings immediately ọ lalụ that young man nye n'aka ndị ilo ọ pụta ozigbo na soshal midia bido na-agba egwu na-aṅụ bikos ọ maghị otu esi ahide ọlụ a na na ị ga-ejide ozigbo ozigbo joslik otu o si agba maazị nnamdị kanụ mgba simon echechana n'ime obie wee bido wee je kreetie fake akaụntụ na twita pụtasị anyị datị na na-ebụzi david na maazị nnamdị kanụ bụ sọl maka ihe ọbụla o kwuru n'ọnụ ọ ga-emepụta ya n'omume nke a bụ shobanka banka he must ọ ga-ebupụta ya n'omume ọ sịgodas na ihe a bụ a tomorrow next two days as in obupụta that a na omume o gosigodas na ihe a bụ a na his character simon sidas na maazị bụ sọl na yanwa bụ david oluhu ha many weeks obupụta ya ozigbo bido na display ya na ị ga-erestọ biafra nọọsụ ọsọ naanị nyanwa ma date biafra ga-eji abịa ọkwụ na afụ gị so simon alalụ gị ịnọsent ọjị lalụ his kampụ. Eh, nye n'aka ndị ilo nye ha adreesị nye ha bikọsọ ọ ga-abịa meta gị enyi ihe o ji agba nịkanịka today bụ na ọ batanwuhubarisi ifeanyị eji ọfụ ime simon bịa ka ọ baa maazị nnamdị kanu ime bikos of na maazị nnamdị kanu si dat na ihe a ga-eji restọ biafra na ọdụ 3 dat na his followers his people ma 2 but na nyanwa na ọsọsọ nyanwa ma 1 simon nụchata ike kwere mmadụ na nigerian gọọmenti sendie simon ya bịa baa maazị nnamdị ka n'ime ka ọ jupụta ede wantin ahụ a ga-eji e restọ biafra unfortunately for simon ọ banwụzighinu maazị nnamdị ka n'ime what happened to my face nneghu ihu nne wa dịka ihu ma onwere ụmụ niile nne mụrụ ihu ha dị ka ihu achara ugo jee nenebe tụtụrụ fon kpọọ ụmụnne gị kpọọ nne gị nenebe dia faces one by one onwe nke ihu ya ihu m ịpụta ịkpọ m bastard gwa m chek jee nenebe jee nene ihu nne gị nene ihu ụmụnne gị onwe nke ihu ya ihu ma den ịbịa ka anyị ma aka so e wee sị ndị simon wee sịa ya nya bịa ka ọ baa maazị nnamdị ka n'ime ka ọ chọpụta da wantin a ga-eji restore biafra maazị nnamdị kanụ na-ekwu about that you should come and enter maazị nnamdị kanụ inside unfortunately for simon simon emewuzighi achieve ogosi gosi onwe maazị nnamdị kanụ wee kwee n'ọkpa si ya don't allow devil to do not allow devil to enter you ọ gwara ya ugboro ịtọ simon kụja simon maa jijijijijiji simon kụjara akụja mgbe maazị nnamdị kano gwara okwu ahụ simon kụja maka ịma na ana evoman na ada akụjara all the time ọ kụjara akụja bikos o bilivu dat na maazị nnamdị kano ma ihe ọma bionsi unis chukwu bụọ gị ọnụ kọmọn zuzu pụọ ebe a ị na-abịa kọmọn siri nsi nsi ebe ọ isi onye ala ị na-abịa akụziri nwanne gị gịnị bgn bịa bịa defend be simon ọ simon lalụ kampụta yọng man nye n'aka nigerian gọọmenti ndị amị wee zuzuru iri akwa lekọla elekọ jee ebe ahụ bukosi egbe nwa mmadụ ndị ala unu chọtara mgbe simon jekwuru dagis ya ka ya na ha lụkọba bikos ọ na alaik ka onye ọbụla na-eme ihe ka o jeje n'alụ dị otito simon fụ na maazị nnamdị kadị na-emewe ọfụma na ipob simon nwabata die ka ọ haijak ya ya o jeene na bgn ka ọ haijak ya ya o kwezighị nhijak ọladị anya n'aka ndị ilo ekwensu abaghị ime onwezi ihe a ga-eme so that innocent ọjị ọ ihe ọ chọrọ ka o nwetara because anyị wọnụ ya anyị gwara ya ipob we are not competing with anybody we are not blocking anybody but ihe our duty bụ anyị fụ ịvụ chọrọ ịdakwasa nwanne anyị anyị bụ our brothers keeper anyị fụ ihe ọjọọ chọrọ ime nwanne anyị anya gwa esi nwanne pụta die pụtaba ebe a na ụzọ adụre that is our work that is why eji ebu anyị agha we are our brothers and sisters keeper because ọ bụrụ na innocent ọjị that na mgbe aha anyị wọnụrụ ya that na o mere obey mee abstain from simon ekperima ihe ike dotu aka ha ịdakwasị today egbe niile eburu igbe ego na na-ele egbe a niile eburu igbe ego na a na-ele ich god ndị nigerian god simon wee nyelu ha aka ebukọta dị egbe ebukọta because of gịnị na azị na ya na simon kwuru na fon na nya na ya na-ekwu na fon stedi simon chọọ ka ọ hijack ya bgn bikos ọ na-alaike ebe na-ekwo ekwo ihe ọbụla na-emewe ọfụma ka o jee ebe ahụ dachie simon is a bad luck simon is a disgrace ọ bụrụ na ị na-eme biznes yo biznes a na-aga ọfụma ịnwa anwanye simon chance ka ọ bata di simon would, as in, he would destroy dat your business simon bụ a very big bad luck bad luck ka simon bụ ekwu aka aka ọnọdụ n'ihu maazị nnamdị kanụ na-agwa ụmụ ụwa na ya ma deti biafra ga-eji abịa na ya ma deti na-ekwu na-ekwusi ike ekwu ekwu aka aka as if that one is not enough ngwanụ simon teki enu otu simon jụrụ ajụ na enweghị ike iteki otu wite afa maazị nnamdị kanụ ngwanụ ahapịa simon wee lachapụ ọsọ chekreti ya akant bikos ihe onye na-eme ka ama otu a m nọ na mpụta na yuzu ofe ka akant kọmentị ịmarụgo my kọmentị ịmarụgo ka m si ede ihe anaghị agbagha anaghị agbagha okwu m agbagha if i use fake account today jeje as in jeje comment here somewhere ị ga-ama na ọnwa ada achala ugo simon wee lachapụ ọsọ jee na twitter je create ya account wee welie dee gwa ụmụ ụwa n'onye nwa bụzi david na maazị bụ sọ oluhu one week later simon bido mepụta biya na omume gụwala unu days enedigodo 10000 us dollars ọkpọkwuru azin ọkpọ di currency afa no uh, dollars from us from 50 uh, uh, people from june to december na ọ bụrụ na ụlọ tụkọta ego akpa ya n'aka na ege ga biafra chukwu bụọ gị ọnụ let me block you na ọ bụrụ na ụlọ tụkọta ego akpa ya n'aka na ege ga-erestọ ala ụnụ biafra e na biafra ga-abịa a na-atụta dị ego small small na-enye ọkụpụ ọsọ bidozie gụwara unu days na biafra for 100 days to come na biafra for 72 days to come na afọ 55 days to come ọ na-akọgheli ọ na-ekwugheli tata na ebe ọ nọ taa onye si na biafra for 109 days to come pụta na soshal midia na-achọ onye ya na ege steji saga ya na ege steji wọl onwebeghị ihe o put in place ị gaa na biafra land nwa na aga erestọ onwebeghị ihe mere eme die hey onye mere unu ihe a who do you get this thing ije na biafra everyday ana m eput call ana m akpọ call biko nwere arrangement na asị na biafra na-abịa na-esighị biko jeenu m ebe dị otu a chekigodu ma edozibe e, onwere ihe azụ na onwere eni show eni show onwere eni news onwere ihe unu mụrụ onwere ebe a na-edozigasị onwere news a na-ekwuga azụ na onwere ozi ezitere onwere ozi simon zitere n'obodo a simon oziri ozi na biafra land asị m mba onye na-aza simon na onwe nsị ana didit na a na-enweta biafra n'esie onye ọbụla amụwa m everybody a na-achị ọchị ọ na-enweta biafra next year onwebeghị arrangement o mere na biafra land onwebeghị any sign onwede anything gosiri maazị nnamdị kano si na ya na-enwetara ụmụ biafra and na fulani na-egwusisi ụmụnne anyị next thing o setie up eastern security network this ipob so many of you ji ayi ala today ọmaazi nnamdị kanụ wepụtara that name ipob indigenous people of biafra ever since eji wee mụ nna simon nna simon amaghị the meaning of ọmaghị the name a ga-enye biafrans ka ha zaa even during the time of ojukwu these people amara ihe a ga-eme ka o wee nwee isi ọ nnamdị he came out according to him maazị nnamdị kano gara skul um, nsụka ka o jee gụọ akwụkwọ ọsịdatị na elụlụ ebe ahụ everyday a na-akọwa n stori ihe akụzirie taa ka a ga-akụzi echi ya nlekọta dis anya tụtụkọrọ ihe si ebe ahụ pụọ n'ala onwe ya uke ọ bụrụ na maazị nnamdị kano gụrụ akwụkwọ na nsụka alụ kala ime ncha kala ime but i thank god for him today maazị nnamdị kano na ya na uk ji gụchaa akwụkwọ nata wee na-agwarịrị ndị a fim ha wee na-ekweta dat na ọ na-eme ọkwụ na afụ gị o wee bịa si unu nọzi indigenous people of biafra na ọbụrụzi nwasọp na indigenous people of and ị na-ede m anya ịfụ ya mana onye apụtazi today na-asị e, gịnị na-aza that e, na everybody is biafra e, onye ọbụla bụ biafra but that ipob nne gị kpụ n'ọnụ that ipob nna gụ ji wee na-alaga niile ọ mmadụ wepụta that name ya is a registered name ọ bụrụ an ordinary name eregista ya eregista ifuge samuel wee pụta today wee begoro n'elu danem name na ayi ala maazị na-ege restore biafra o wepụtara unu dị nem suturu unu mba 2 o wepụta bifo anyị na-eme na ị ga enwetagodu sekuriti that will be securing your people securing your land securing your properties securing everything securable ọ bụrụ ịnọkọta ị na-amanye amụ ijesi pụta ị na-eme ịnọrụ n'ofu oche na-asị we are going to bring down nigeria today we are going to bring down buhari tomorrow we are going to, uh, uh, we are going to do fundraising fundraising fundraising onwere onwere any plan ịkọ nwere iche ihe nakpuo ịnakpuo olu on satọde ije bute adam go na adam a na-agba gem na palọ onye ga-erestọ biafra nọ na palọ bee witidiọkpara ya na-agba gem hei onye emela ụnụ ihe a ha many times ka ịfụgo maazị nnamdị ka n'ebe ọ na-egwu egwu maazị nnamdị na ọ na-akọ ka unu si akọ maazị nnamdị na is always focused ọ na-adị focus ọ dị time maazị nnamdị na-anara agba gem ọ dị egwu egwu onweghị ihe gbasara ya gbasara anọkọta na-akụ inyo ọ da-akụ inyo ọ na-adụ busy all the time every time ọ na-put things in, as in, in place na-eme things arrange na-edozigasị ihe niile na-eme that na ga-adụ ịkwọ as in that ihe niile ga-edo anya onofu dos how many of you mara na enwe dos enwe so many offices na ipob so many offices na ipob everything na-arụ ọrụ accordingly ị na-ajụ ọ n'ebe nwaada achala ugo nọ ebe ndị ipob nọ ka ụnụ ma otu esi ajụ ajụjụ ị na-ajụ nne gị na-ajụ ada nne gị ma ọ dị shọf ihe ọ na-ekwu na ihe na-akọghịdị jee jụọ simon ọ dị shọ dat na ọ ga-ewesta biafra next year jee jụọ ya dis question ire ọrụ mụ na gị ejiri akụkọ go and ask simon question onye achọ ka ịjụ ajụjụ bụ simon go and ask him jụọ ya si ịdụ shọ na ihe ị na-akọ na ị ga-ewesta biafra next year ọ bụrụ ọmụnwa ka ị ga-abịa na ajụ so ifu gị onye ga-ewestara ụnụ biafra dubizi every saturday oje bute nwa ya na ya na-ahụ aka n'ike na-esi n'imi ọ na-emegheli after this we are going to come and expose the enemy na facebook expose the enemy onye ga-ewestara biafra abịa eme enemy expose nna e eh, ịmakwa na-ekele ọlụ eke ịmakwa na-ekele ọlụ eke you can not be restoring biafra and at the same time exposing enemy and at the same time doing fundraising ị na-ezukwa ike you know the rest ị naghị ezu ike ịma adati na-ekele ọlụ eke otu ihe isi wee sịrasị na ị ga-ewesta biafra yo pipụl kwesịrị azị ịkpọrọ ụgwọ kpọkpuo na wan rum na-enye gị milk na-enye gị nri na-enye ju afọ ka ị wee nwee pawa nwee strength ị ga-eji wee restore biafra you cannot be coming out on social media na-akọ ọnụ no ọ kwesịrị na ị ga-erestore biafra ịpụta ị na-egosi onwe gị na-emegide onwe na ihe na daz nke a gosiri dat na inwero pipụl inwero pipụl nwero ndị nwere you are just a simple criminal ịbụ onye oshi you are fighting for your stomach iji wee pụta si na na ndị dos bụ ndị nzama kedu ihe imegide wee mara ihe a na-akpọ nzama ọ bụrụ na ọ bụrụ nzama ka ị na-agba onye ala my people biko a sị na ogologo okwu na ọdịrọ n'ụka mgbede a sị na maazị chinasa nworo dat na ọ na-apụta this evening ka ọ bịa mee biafrans adres ịghọtago so we are going to wait uh, stay and wait for him uh, don't forget exactly that name uh, simon will be <laughs> abolished when biafra comes exactly my brother that's a ga-achụpụ ya iji jụọ nne gị jụọ nna gị sinsi o ji wee pụta n'ụwa gịnị ka o megolo achiv anụ ọhịa n'elu ya eji ike okeke dukata ihe ọ na-asọtọsi ọnụ na my page onye onye eriri eri ewu semon pụta kpuola asị na-asị ụnụ isi yekwa ha ji ajụjụ na-epụta na ejiwa m ajụjụ ka e ka ọ ka mụ ya tụpụrụ gị ọnụ iwe onye ala tuzupụwa mụ na gị enwere okwu so my people abeg on this note ebe a ka m na-agbado ya n'ụbọchị tata ihe nna agwa n'obodo si na anyị na-eche simon ekperima ka ọ bịa meela anyị bara isi ifeanyị eji ofe expose then o mechazie ya expose we take it from there and um, oh my sister marian heather thank you so much for joining me ndewo nwada and we are going to uh, join uh, maazi chinasa nworu egwu ndị ilo egwu simon ekperima because otu ọkịta simon nụ dat na uh, maazi chinasa nworu ga-apụta today ị ga-afụ ọ na-ezogharị ọ ga na-epritend onye ahụ efuru ọ na-ezogharị na-epritend o were ofu anya ọ pụta na soshal midia were ofu anya na-awọchi maazị chinasa nworu onye ahụ bụ a criminal ịfụ simon so many of you amara onye ọ bụ ama m simon maria very well simon bụ onye oshi that hey onye a bụ a criminal azụrụ azụ so ka anyị chelie anyị ga-afụ isie ọkwa na this anyị ga-afụ isie anyị ga-afụ isi simon so cheenu maazị chinasa nworu ọ pụtakwa unu ga-anụkwa ihe ọ ga-ekwukwa so my people biko always uh, remain focused be your brother's keeper um, always listen to dos obey obey them always uh, maintain command and control anybody na say that na uh, dos bụ ndị nzama hapụ ndị ahụ ha nwa ihe a na-eme semon ka ebunyela ego ọ na-eri ego ha nwa bụrụ atụrụ na-eso ewu ha nwa bụ ndị nzuzu bikos ọ bụla si na ha ma amant of money enyelu simon ha kwesịrị daaz evry morning ha pụta ha tụkwasa simon ọla nwa ya napụta ya damon everyday ha ga akụgide simon ihe ruo ụbọchị ọ ga-ewepụta damon chukwu bụ ọghọ ọnụ n'enye oje ọ na-aza biafra were nna gị is a useless man your father cannot restore biafra ị na-aza biafra f eh, eh, eh, ike aka ọsị nne ya sọsọ fake everything about these people bụ fake they can never answer good name they can never answer red name he enweghị ike ịzafa good na everytime fake ihe niile about them fake ihe niile about them bụ fake fake fake everything about these people fake yes my sister we are waiting for that food to show up we are waiting for him let him bring it on den anyị nwezi okwu ka anyị gwe ọtụde <laughs> onwebeghị ihe ọfụrụ sef ọmadị dadat na a na-eche eche barista maazị nnamdị kanụ ka ọ na-ewetara ọnụ gịnị ka o menwulu gịnị ka simon menwulu n'isi maazị nnamdị kanụ gịnị ka o menwulu e kriminal so that is it my people ndị ọtọ pilot ha juru ebe a na-ebe akwa na-agba nịkanịka o nwere ihe ị ga-emenwu the only thing ị ga-eme bụ ịkọmentị ye nonsens ahụ blọk you ma nchọọ ma achọkwara na ana m ekwu ihe m na-ekwu na-aga ị na-ebe akwa but mala amalụ anything ọbụla ị na-eme today anywhere you find yourself ihe ọbụla ị na-eme ebe ọbụla ị nọ ma ị na-eri nri ma ị na-aṅụ mmiri ma ị na-apụ apụ ma ị nọ n'ụzọ always have it at the back of your mind that na simon is a criminal. simon is a criminal simon is obodo lesman simon is a thief simon is not restoring any biafra simon alọvụ maazị nnamdi kano simon is not fighting for restoration of biafra simon anaghị eme ihe maazị nnamdi kano si o nwere ihe simon pasịtara always have this at the back of your mind the earlier you know this better for you don't allow yourself to be used eh, eh, to be deceived by simon don't allow someone to deceive you don't allow him to use you because o use chaa gị ọ ga-adọmpụ gị where is nelia kwunofu egbu today simon eyuzu ọ na-edọmpụọ ya simon che na onye ọbụla ọfụ na dis strọgụl ka ọ ga-ejeje jeje yuzuo ọ chọrọ ije yuzu barista ifeanyị eji ọfọ onye nke achịkọta wee wụ ya na dosbin <laughs> simon we are waiting for you bring it on today bring it on tata akpachukwu bụọ gị ọnụ bring it on anyị na-eche gị onwebeghị ihe ịfụrụ ọ na-esi nneli akwụna simon eyuzicha na nneli akwụna dọmpụọ ya ọ dọmpụọ na nneli nneli na-asụ isi ebe ọbụla ọ nọ today bikos ọ bụrụ na nneli gelu ntị ihe mmụọ nsọ na-ekwu every time elohim say to me elohim say to me that very soon biafrans will reject dos tata na ene anyị na elu dos tata na ene anyị na elohim na ene anyị na eneli akwụ n'ọfọ egbu kedu ebe nneli nọ today ọ na-ezogharị ọ na-asụ isi very soon na unu ga-anụ ihe ga-eme nneli because she can never make it onwe nwaanyị ọbụla ewepụtara ọtọ ya na social media ga-emekie nneli is gone and gone forever anything ifụlọ na-ekwu today bụ azim time ya ezuchabeghị mgbe time ya ga-ezu she will vanish away you will not see her again. ya na simon je na-apịtọsị a na-agbọ ncha simon na-eyi nzie simon is going to take over because of na promise eh, simon power a promise ya ka emee e ya leader simon kwelu eze na-agụ eze na-agụ okwelu today na ebe o dobela onwe neli megide ọtọ pụta neli na-ezogharị but unu niile ka unu ha wee sị na maazị nnamdị ka na-agaghị aṅụrụ mmiri tọgbu iko na ipob media warriors na anyị agaghị ezu ike na dos agaghị ezu ike na biafra agaghị abịa ọkụ ga-agba ụnụ ụnụ niile ga-anwụ ọnwụ ike ka ụnụ ha wee na-akpa nkịta wee na plan dis nkịta ahụ ga ekwudo ụnụ ịvụ a niile ụnụ na plan n'isi maazị nnamdị kanụ ọ ga-adakwasị ụnụ niile n'ofu n'ofu ihe niile ụnụ na-ewu ishi maazị nnamdị kanụ ọ ga-abịala ụnụ den for na-ewu ishi m ihe ọjọọ ị na-echala nwaada achala ugo anya na-ewu ichi m ịvụ ị na-ewu ishi m ọnwụ ike ị na-ewu ishi m danfọ ị na-ewu ishi m ọsị amasị ya n'ụbọchị tata bụ ahịa eke ka m na-ekwubi okwu wee na-asị ka ụnụ niile ha wee na-ewu ishi nwaso eba wishi mi ana m asị ihe ọbụla ichiri m ka ọ bịa n'isi gị ọ bụrụ mma ka iwichi n'isi m ya bịa n'isi gị ọ bụrụ njọ ya bịa n'isi gị otu ahụ kwulie ka ọ ga-esi wee dị onweghị anybody ga any dibia gbaghara ọ ga-enwe problem enyi eze nwaanyị ọbụla gbaghara okwu m onye ahụ daazị eze nwaanyị ahụ ga-enwe shoda anyị nwa na-enye ọgwụ ọda anyị nye ọgwụ ọda ọlụọlụ anyị kọmandị ọgwụ ọlụọlụ ọlụ akọma ọ bụrụ na kọmandị ha onye ha eje wue go and check eh, eh, eh, master pion john hom edobego ebe obilongụ nyapụtakwa kwuo okwu let master profit come out again and talk achịgharịa na edobe ebe ọ ga as in edobego ebe o belong forever onweghị ike imepe ọnụ again kwuo pim ihe ọbụla ọ na-ekwuzi today na-ada aja aja e, ọlụlụ ka alụrụ ya emeli eme so on this note my people gbada anya ịma ihe ị na-eme dị mma mesibe ike ọ bụkwa na ị na-eme nke ọjọọ na-emesi ike but very soon ọ ga-ekpudo gị mgbe ọ ga-ebudo ga-ebekwe na akwa a sịkwa na he nwaada achalugo egbuo m achalugo ji afa m ejegheri onwekwa ebe nji afa gị aga onwekwa ebe nji afa gị eje kama na ihe ga-eme gị ga-eme gị nwere ebe ji afa gị eje n'aka m ọda ọcha onwe onye nji nkie tụ onye ọbụla na-achụ m na-achụ maazị nnamdị kano na-achụ ipob media Wars na-achụ dos na-achụ ipob worldwide ị ga-eji anazelu mmiri ọ mmadụ melu gị e o nobody do you chukwu bụọ gị ọnụ nne gị na-agosip common get out onye ala ndị nzuzu onwekwa onye ma gị umela onwe gị so mgbe ọ ga-ere ji don cry had i known had i known na ada abịaba last just like this innocent ọjị na mgbe awọ nori okwechiri uche ya bụ na na anyị chọrọ ka anyị napụta ya n'aka simon na simon is doing a wonderful job na anyị na-adụ jelos na anyị na in we are of him na na anyị chọrọ ka ọ bụ sọsọ esn ka ọ bụ sọsọ ipob today that one na anyị merie had i known go last we warned him jeenu jụọ ya awa ọnụrụ ya so that is it my people um, on this note eh, onye afọ taa ka afọ ya echi maazị nnamdị ka na ọ ga adịlị ya na mma ọ ga-ejecha nata kama ihere ga-eme odogwu ihe ike ga-eme ihere ama mme maazị nnamdị kama maazị nnamdị kanụ ga-atọkiri na dss dungeon a ga-ahọpụta somos gbuo ụnụ maazị nnamdị ka apụta yu don't deserve to live ebe eji odogwu eji ị na-apụ ala isi ọ na-agbaka gị a ga-anwụpụta ụnụ nwa na enweghị ihe ụnụ pastalụ bepụ ụnụ isi maazị nnamdị na-apụtala onwe kama ihe ya ga-eme odogwu ihe ike ga-eme ihe ike mee na mitọka ọ bụ dazi na ọ ga-awara ntị ka ejide somofil nwuchikọ ụnụ bepụsị ụnụ isi ka maazị nnamdị ka biko ọsọ ya onweghị ụlọ ịbala anyị that na-edu ndụ today you are useless onweghị ihe ndị edu na-emela anyị gbata maazị nnamdị ka na ahapịa orestọrọ anyị biafra maazị nnamdị na ụkalụ dị important more than you no you can't just come and be around ah. you know you na-eme expect ka a hapụ gị o nwere isi you are useless so you don't deserve to live ka maazị nnamdị kanụ na-ata ụfọdụ possible so that is it my people on this note ka ntido eh, eke ketela unu ihe akwa ka ihe nwe nwe ee eh, ka ọmaka meelụ ụnụ niile na-eke meelụ ụnụ n'oye meelụ ụnụ na afọ meelụ ụnụ na nkwọ ehe na ụbọchị na-anọ ka ọmaka meelụ ụnụ dis afọ na-agwụ na ịgaghị azị afọ a agaghị afụ njedebe gị gụnwa ga-afụ njedebe afọ a fudisi ihe na-abịa na njedebe ihe ike ga-eme ihe ike ọ ga-eme na this year this ending of this year ezigbote ihe ike ga-eme so many people will go down a ga-enwe so many big show down ọ bụrụ na ịdọrọ afọ, ọ ga-eri isi gị but kpee ekpere ka ọ hapụ iri isi gị ihe ike ga-emekwa ị na-ekwu okwu malụ ka isi ekwu ị na-eje malụ ka isi eje ị na-akọ malụ ka isi akọ apụta na today na-ekwu okwu insecurity everywhere insecurity dị na biafra land na anambra steeti insecurity ebe niile until ome ome onye ama ama e ewee madat na insecurity dị real mana a na-ekwu ya a na-edobe ha dat na ndị ipob dat na ha na fabrikete lies anyị na-ekwu ya ekwu onye ọbụla na-asị na lie kedu ebe insecurity ọ bụ dị na nweghị ihe dịka lidat that nothing nke nka nke ọzọ nke ọzọ because of that na o merụ eh, eh, ifeanyị ụba ka eji wee mara na yes na insecurity dị true true insecurity everywhere ebe ọbụla ị na-eje mana ụtụtụ ma na ehihie ma n'abalị do very very careful a na-egbuzi mmadụ ka ọkụkọ na ending of this year alụ ga-eme ịma ihe bụ alụ alụ ga-eme but ekwene ka ọ dakwasa gị on this note mụnwa ka a na-akpọ nwa ada achalugo achalugo na-enwere adịgboroja chacha ada maazi nnamdị kana afọ gị tata gbaa mbọ ka afụ gị echi um i think i have to go now ka emesịa let me block this vagabond before i go ka anyị chinasa wuru see you then i'm going to see you guys na radio biafra very soon ka emesịa okay i love you gina gina obinna pascal john thank you so much ikechukwu timothy i see you njoku chibuike afọ gị okay let me recognize you guys i see each and every one of you ka ọmaka merụ each and every one of you i am always safe so ka emesịanụ ọ bụrụ na m akpọ afa gị taa taa next time i'm going to recognize you oh kee obi yiwa nwa chineke ana m afụ aka ọlụ gị ị na-ehi iti dị ekperi ma so hard ị na-adịghị enye chance na-edu afọ gị ndewo maazị emmanuel ike afọ gị william william thank you so much maazị ana m afụ ụdụ niile ụnụ ada ekwedo ekwe ụnụ ada anụdụ ntị anyị ada anụ ife oche na anyị na-anụ ife anyị ada anụ ife justice danas afọ gị jisi na ike n'ọrụ ọma ụnụ midia warriors front and back ma kọmense midia warriors ma ndị nke na-apụta apụta amaka ga-emela ụnụ kristian afọ nge ee eh, chris oji icu romanus ejide icu kristian ọzọ afọ gị ndewo maazị yes kama ihere ga-eme odogwu ihe ike mee maxwell alu icu thank you so much on this note my people. ji na ebi ji na nna e, ị na-agbanịkwa ma ọ mee you know they you know you know even say no ị na-enye ndị a woto woto you are the real definition of woto woto free man free man i see you woto woto maazi nyebenu ha ịghọtago chukwu bụọ gị ọnụ chineke kpọọ gị ọkụ anụmanụ iji jụọ nne gị point o mekiri na point mmeki na simon is a criminal anywhere ọbụla you find yourself have it at the back of your mind that na simon is a criminal that is my message today ị na eli nri ị na-aga njem onwere ebe ị nọ onwere ebe ị na-eje onwere ihe ị na-eme always have it at the back of your mind that na simon is a criminal otu you si have at the back of your mind that na biafra will come always remember that that na simon is a criminal so eh, ka emesịanụ my people ka ọ dụzienụ